Yo estaba viviendo en San Francisco, estaba trabajando en una escuela y tuve una amiga que era como mamá para mí, se llama Bertha. Y Bertha me presentó a Christian Castro. Él fue uno de los primeros, las primeras artistas mexicanas que he escuchado y me enamoré completamente con su música. Eso fue la primera vez que tuve como acceso a la comunidad mexicana. Y Bertha me enseñó tantas cosas de la cultura mexicana y me enamoré completamente con la cultura, con la artista, con la música y ahora como 13 años después estamos en México escuchando la misma canción de la misma artista donde yo estaba aprendiendo y eh, descubriendo la cultura mexicana por la primera vez en San Francisco, California. Así que los círculos siguen y eso, es una parte, eso fue una parte súper importante de mi crecimiento del amor de la, comunidad latina. Así que Bertha si estás mirando, gracias por el amor que me diste durante este año en San Francisco. Ya estoy aquí en México creando puentes entre las Américas gracias al apoyo y al amor y la bienvenida que, que me habías dicho y que me habías hecho. Y es muy especial. Escuchando esa canción, pensando en ti, pensando en todos los estudiantes de, de Anthony, pensando en AmeriCorps, pensando en, en todas las cosas que han pasado durante este año que realmente fue divinos y un parte de ese proceso de lo que estamos haciendo aquí en América Latina. Así que a mi familia ahí en San Francisco. Gracias.